Oh no! Байбал почему-то уверен, что он скоро отправится на тот свет. Кудяски буланды. Мы будем складывать в эту бутылку вот эти камушки, когда его желание будет исполняться. Бо-бо-бо! Илья Хаман, тонордук, туах надо. Харчу, да бакача. Ол чупха боллагади. Вот багархана боллагади. Оттан туагамет ираханала кынду. Олады. Ирахана диен, аханда туалбат багана. кихи яха туалбатын бұз самай бағала хана хорогор үйәккәр тон сорогор туалбатын биләңин мунчараган команаган Thank you.